مع الزيادة المضطردة في عدد تصاريح السفر اللي بتصدر شهريا عن طريق الموقع الالكتروني انا ما بحكيش على الموقع السادس ال manual channel شغال بحكي عن محصور فقط على الموقع الالكتروني الشركات برضه نجحت حسينا نفس يعني في شركات عديده في خطر لسه شركات كثيره did not join الاي جفرمنت فور فيريس ريزنز احنا مش عارفين شو هي الاسباب اللي خلت الشركات يمكن التخوف من التغيير شغله جديده الكترونيه يمكن ما في ثقه الشغله دي الشغله الكترونيه انا متعود اوقع متعود اختم ومتعود اشوف الاسلام واشوف الضابط قدامي بيعطيني تصريح السفر فالناس متعودين على هالنظام يعني خلص صار شيء في شيء تقول له تقعد ورا الكمبيوتر وعلى الانترنت وسكرين وتصدر ومش لازم تطلع وراء اعتقد صار في تخوف فالناس ترددوا بعض الشركات انها انها تشارك بالحكومه الالكترونيه Even though the numbers are increasing, as we discussed now in the statistics, we still notice that a lot of companies did not still join. We have a lot of companies in Qatar, we're covering 400, we have more to go. And as you know, you have so many companies in Qatar, I don't have the exact numbers, but they're still not joining. For various reasons, we cannot actually assure, but one of those reasons is resistance to change. This is something new. We're talking about exit permits. We're talking about you know, letting me leave the country. You need to get the confidentiality, you know, the assurance I'm seeing the stand. I'm seeing the paperwork, and I'm seeing the officer telling me, you're good to go. This is your exit permit. They're not used to sit behind the monitor and enter information online and done with that. I didn't see anything else. You know, it's the virtual thing it still was young, it's still not mature enough. So people actually were resisting, especially the correspondence, the, the of correspondence, you know, Manadi. they are not aware of this. What is this? No, I cannot believe this. This cannot happen. So I think we felt some resistance from the companies. We wanted to encourage them. Try it. And you will see the value. Want them to come and see what are we offering with this exit permit. Uh, in order to do though, to do this, MY uh, decided or announced that we're encouraging companies. We have now the e-government channel available. Please use it. And the announcement was made on April 1st. وزارة الداخلية والشباب والإخوة بارك الله فيهم في السلطات في المطار والجوازات شاف الناس شارك يعني بيشير نفس التخوف اللي لاحظوه مع الناس الناس فعلا ما عم تقبل على خدمه مفيده لهم فاعلنوا حطوا اعلانات انه ندعي الشركات ان عندكم نجمون تجون بلشوا تشتركوا في الحكومه الالكترونيه وتستفيدوا من خدمه تصريح السفر بطريقه الكترونيه رغم انها بطريقه اليدويه واعطوهم تواريخ معينه عشان تشجيع هي الشغله كانت مش انه منع او حصر او تخويف تشجيع لهم بس عندك الوقت هذا اذا جابتها اذا عندك اي مشاكل عندك اي issues ارجع لنا احكي معنا والتيك اذا ما اذا لقيت هذه الخدمه ما ما, ما قامت انت حاسه يعني ما يعني satisfied your needs ما اعطتك الحاجه اللي انت تحتاج يعني الغرض اللي انت معطوه الهدف اللي انت منه مستفيد منه كلمنا ونبي باسل ندرس هالموضوع ونشوف فاعلن الداخليه عندكم لجون تشتركوا في الحكومه الالكترونيه برضه بعض الشركات ما اجت مددوا المده لاوغست بلشوا يشجعوا الشركات يا جماعه معكم لاوغست الشركات الكبيره احنا مش عاملين خدمه الكترونيه بتوجيهات من سمو امير الدوله سمو ولي العهد عشان تنحط هيك وما تستفيدوا منها، خدمه معموله لمصلحتكم مش لمصلحتنا، عشان تشجعهم يستخدموها فبلشوا زي ما بيقولوا سيحطوا زي المحاضير على الشركات، انت شركه عدد معين من الموظفين تعمل مع الحكومه الالكترونيه، قدم طلبك على الحكومه الالكترونيه share بالخدمه شو بعدين شو ال feedback تبعك شو رايك بالخدمه شو كيف احنا ممكن نفيدك ونستفيد منها MOI, uh, Minister of Interior, and the authorities in the airport and the immigration department, they share the same concern that companies are not joining. They still they have some resistance. They're reluctant to join the e-service, the available the online e-service. So they gave him an announcement encouraging everybody to join the e-government by June 1st. all the big companies, 25 and above, should be joining the e-government by June. Knowing it's going to be a big change and people need time,